nos últimos anos e eh, que é especialmente difícil hoxe. Ademais, é imprescindible aproveitar a desaparición da cota láctea para avanzar na máis de na industria láctea, na loita contra os abusos das grandes cadeas distribuidoras agroalimentarias e, en definitiva, para apurar por un sector lácteo galego competitivo. Un sector esmagado pola imposición dunhas cotas que tronzaron as posibilidades certas de desenvolvemento que tiñan á altura de finais do século, do, dos anos 80 do século pasado. Un sector esmagado polas políticas levadas adiante polos partidos de alternancia que remataron por entregar boa parte do mercado do Estado á produción estranxeira e das que non só resultou a desaparición da maior parte das explotacións familiares, senón que ademais os supervivintes foron empuxados a un modelo de produción sen terra mentras quedaba a ermo a parte da superficie agraria útil. Para colmo, despois de condenar a limitar a produción cunha decisión política, alentaron ou obrigaron os labregos e labregas a que se atreveron a continuar no sector a inverter insientes sumas de diñeiro en adquirir dereitos de produción que agora non valen nada por outra decisión política. Ademais destas razóns, o lácteo é un sector estratéxico para Galiza, pola poboación que pode empregar e polo impacto positivo que ten para combater o despoboamento do rural, o abandono das terras e os incendios. Tamén polo efecto multiplicador que ten sobre o PIB. Calcúlase <clears throat> que cada, por cada euro de produción agraria o PIB aumenta 1,5 euros adicionais. É preciso apoiar a un sector estratégico que precisa, un sector indefenso fronte ao poder das empresas lácteas, ao carecermos dun grupo grupo lácteo galego que tiña que ser que tiña que se ter posto en marcha cos millóns de euros que a Xunta meteu nas mans dos seus amigos para os que enterran o fiasco que armaron con alimentos lácteos. Por estas razóns vou apoiar a moción do Partido Socialista, aínda que considero que debería ampliarse máis aló da imprescindible protección ás explotacións existentes e na protección fronte aos abusos agora xa demostrados da Comisión Nacional dos Mercado o Mercado da Competencia. Penso que debemos ser máis ambiciosos, ou mellor dito, máis equitativos, reparando os gandeiros prexudicados na mesma cuantía co presuicio sufrido polas prácticas oligopólicas das empresas lácteas. Co afán de reparar o dano producido polas das prácticas oligopólicas e para o que presentei unha, pro, unha proposición non de lei o pasado día 6 que agora incorporo como emenda e que espero que sexa aceptada polo Partido Socialista. A emenda trata de engadir ao final do, o final do punto 5 o texto que di aproveitar a oportunidade para aumentar as explotacións familiares mediante a recuperación ou a creación de novas explotacións lácteas. Tamén engadir un novo punto 7 que diría demandar ao Goberno do Estado para que con carácter urxente se modifique o réxime sancionador as vulneracións graves á competencia, de xeito que se vencelle estreitamente o importe da sanción ao lucro ilexítimo rematando coa túa situación na que a fraude resulta un negocio para as que o cometen. E Tamén se destine a totalidade das sancións nunca inferior á fraude a compensar aos damnificados directamente pola fraude. Esperamos que se acepte esta enmenda que trata simplemente de compensar as perdas que tuvieron os gandeiros e, o gandeira, e as mm, gandeiras por prácticas eh, abusivas das grandes compañías distribuidoras lácteas. Polo tanto, pola nosa parte, nada máis, solamente esperamos que se acepte a enmenda. Gracias, eh, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.